हेलो के बोलत बाटे हो का हो भौजी चिंटू पापा नहीं का गहा जोन तू फोन फोनवा उठाए हिलो चला कौनो बात नहीं वही बहाना तो हमसे बतियाई तो लहली हो कैसन बोलत बाटे तू इतना नीक लगा तो बोलत ही हो भौजाई अरे कौन हो रे कुत्ता रख फोन साले कुत्ते रख फोन साला तेरा हाल हो करेगा आ जोन तू फोन फोनवा पटक देहू कहो कुछ तू उल्टा सीधा बोल दिसका हो आए तुम फनवा को पूरा गुस्सा उतार दी हो मत जान ऐसे करबो का तू ऐसे थोड़ी ना फोन पटक जाला हमारा कोनो दोस्त रहल का तुरंत ना किसी आई गयो भौजाई जाऊ कह दिसका तू आके अपने दोस्तन से मिनहा कह दियो कि आज के बाद फोन ना करिए बताई देत बाकी करते सही भौजाई में बाजते भौजाई तोहर बजिया निक लागत बा भौजाई तू बहुत निक लागत तू तुरंत पटावे शुरू कर दिए बताई देथी जैसे कहूँ भौजाई देखले नहीं है हम ही एक तो ही लोहन के नजर में कुत्ता बन के ओकरे बाद तू ही कहबो कि हमारे मेहरुआ खराब है कि ओकरे बाद में कुछ हो जाए तो है तू ही कहबो फिर बाद में अरे जान हमें कहाँ पे भरोसा बाटे हो तू हमारे सिवाय कहूँ प्यार नहीं कर सकती हूँ जान ठीक तू है हाँ तू ऐसे थोड़ी ना सदिया खतिन हाँ कर दिए रहो हमारे लगा हाँ? जान ये बताई थी आज के बाद तुहार तो कोनो दोस्त फोन कर दी तो तुहारे सामने आपको बाल नहीं रह पाई अब हमने तुहारे बीच में झगड़ा हुई जान लियो मिलौते खरी भौजाई नमस्ते ई कोनो बोले तरीका हो है भौजाई का हो जिया निक लगत ऐसे बोल जाला ऐसे तो हर दोस्त लोग बोले लिन का हो है ऐसे बोल जाला है बिलार ऐसा सीने जो ना आवेली उन्हें हम पानी ना दिन लोग पूते का बताई देत बाटी है बेलना लेके फेंक के मारा भी जाने रे हो ऐसन दोस्तन के साथ रही है बताई देती पूजा डालिन हमरे दोस्तन के तू तो ऐसा वैसा ना कहल करो बताई देती तू तो आसे ऐसे बोल जाला का ये कोई बोले तमीज हो तोहार आय ऐसे बोले चाहे हमारे दोस्तन के तू ऐसे उल्टा सीधा बोल बोलन के तू बैलेंस मारबू आय तुम्हारा इतना हिम्मत है ना तुम्हें भाव भौजाई का कहीं तो बड़की नानी बन जाओ और छोटी सी बात पे खिसियाई के मुंह फुला लिए बाटू आय ये छोटी सी बात बाटे हैं ऐसे कह दिए भौजाई गारा उजनी अगर हम वो ऐसे लड़की को फंस गई कर तब जो कहते हमरे मेहरबिया गलती बा हमरे दसौलत गलती नहीं बा तो मेहरबिया हरामी लाई ली और बाद तब फिर ऐसे कहा तो तू हम जान दी काहे हो करेजा हमें तारे पर विश्वास ना हो जोन हम ऐसे कही का हाँ? जन तुम फुलाली हो वहाँ जिन ताकत हो मेरे जिन नहीं ताक पात हो कहीं तो हमें हाँ करे दे दिया हाँ करे क्या हम तारे ऊपर सत्ता बा हम पागल ही का तारे नजर में हम तारे ऊपर सत्ता बा का हो करे जाए बताओ कहूँ कोनो दूसरे लड़की होता हमारे तो जगह पैसे से मीठी मीठी बात करिए भौजाई भौजाई कैसे फोन करके तब नहीं कहबो उन्हें पाँच के आपको दे तू नहीं मिना कर पैबो और बाद तू हमारी खरीदम हमारे गलती देबो तू आए तो आशा हम कही थे कि कई हम कुत्तन का हमारे मोबाइल पे ना फोन करा करे तो आने लगे फोन करे तो घूमो उनके साथ फुका हमें पते ना रहा वैसे तुम लटक लटक दे देर मैं तुम कहाँ से भी आवे ना तो कहीं बतावा मैंने हर जमाने में तो घर आया थी ऐसे तो हमने दस के घर यही बुहर दमर दम लौड़क पोते कुत्तवा बिहलवा हरमिया ऐसे कौन गाड़ी दे जाला हाँ तो नहीं तो बेलनेस मार दे बु हाँ तुम नहीं जाना तुम तो ऐसे हम तो के बात बात ना कर भी जान ली हूँ ऐसे कहूँ बोल जाला हाँ ये तो हर माई दादा सिखा रहे ना रे हमारे बेटी अरा बड़ी नीकी है बड़ी नीकी कभी झगड़ा ना करे ली ना गरियावेली देखा ना गरिया कहा तो बाटी चिंटू पापा सुन लो घर केहू बा नहीं बहुत मारत तुमको बतावत तो हेली हम हमारे दादा माई केहू कुछ ना कही बताई दी थी हमारे दादा माई तुम कहीं बिहाव कहीं तुम तो बावत रहो ढाका बड़ा हमें दहेज में पल्सर गाड़ी चाहिए बुलेट चाहिए दहेज चाहिए केतना तुहार दादा माई दहेज दे दिए दहेज के ताना मारा थी एक हजार दहेज ना दी दिन ओकरे बाद तू इतना ताना मारा थी हां यहाँ हमरे गलिया बगल शादी भइल बा अपना मिलन के कौनो एक लाख पाइल बा कौनो दो लाख पाइल बा तो सौ रुपया तुहार दादा दे वही एक हजार रुपया खातिर तो दादा दादा मुँह फुलाए गबड़ा उलाए नहीं देवे तो हम पानी नहीं पिया नहीं नहीं तारो एक हजार रुपया खातिर हमारे दादा मरल नहीं ने कि तू एक हजार रुपया दे देबो तबे हमारे घर खर्चवा चली ना इतना ही चली ना एक हजार तो हम ऐसे दारू पिया दिए ना दी दस दिन के तू का जाने ली हम लल्लू पंजू एक हजार तो से दारू पिया दिए ना करे बात तो एक हजार दे दी अरे चार हजार रुपये में जो बुलरवा बनाए रहन वो चार हजार की गई हल तू एक हजार दे दी कितना भाव थी हूँ जो जोने करम फॉर्चूनर गाड़ी रही जोने करम तू आई ले जानू कि नहीं वो गाड़ी का कीमत तुम्हें पता बा बत्तीस लाख के बाटे ओकर हम दुई हजार दिए रहन और बाद हूँ नौ टंकी पियल थी तू दही से आए हमें तो बुरबा समझे हूँ आए पागल समझे हूँ गरी आवत जात कब्बे से तुम्हें देखा थी अरे हम जाना थे तू तो कितना खर्चवा रही हो एक तो बीनी पी तो पड़ी नहीं और ओकरे बाद दारू पी आवत हो तो हम ज्यादा इतना कंजूस कहब लौकी लावे के तो कहिए भिंडी बनाई लो भिंडी सस्ता बा वो साल कितना बेकार भिंडी लगा ला कर पैसा बचावा तो हम अरे पैसन पैसन में बचाए हो तो इतना नेक घर में तो नहीं आ पैसे बढ़िया सोफा बैठे ले वीआईपी में और बाद रानी जी के तो देखो फोन उठाइए इतना स्टाइल में और कहो भौजी कई देश तो जान लो यार टूट पड़िए करो सुन ले चुन तू पापा हम तो ऐसे हजार बार कह चुके हैं हमें फोन पे कहू भौजाई हो जाऊं कहा करो हम बुढ़ाए नाय गेली जो हमारे भौ जाई कहिए सब जनी हरदा हाँ? अभी अक्के दे आवद भाई नाई भौ जाई कहिए साली बनइए केहू केहू ओकरे बाद देखबो कि आज के बाद बुढ़ाओ हमें भौ जाई कहिए तो हर दादा जन चलो हटाओ झगड़ा यार चलो सोने चलते हैं यार पूजा चलो चलो चलते हैं एक साथ सोते हैं यार तुम भी